sabik na sabik sa'yo Lahat gagawin, mapalapit lang sa'yo Sa init ng araw, lamig ng ulan Susugod ako, gagapang para Vacuuming, rodent block, wet or dry. Rabbit, Rats, goodbye rabbit, for weatherproof rabbit. rodent control. Rabbit.